lagi ngapain Bo? lagi marut kelapa guys Bo, mau bikin apa Mbok? bikin lepet bahannya apa Mbok? ketan sama kelapa terus pakai garam ini ketannya guys udah direndam eh direndam gak sih Mbok? dicuci toh. ketannya dibersihin terus dicuci dibersihin. nanti ini dicampur sama kelapa parutnya dikasih garam biar gurih ini apa cuman buat oh. tutus buat ngikat lepaknya ini adonan tetap ketan sama kelapa parut yang tadi dicampur seperti ini barang sedikit jarum ayam biar ada bulu-bulunya gimana itu caranya kok pakai jarum gini guys proses pembuatan lepetnya karena janurnya itu terbatas jadinya pakainya daunnya separoh dipotong dibelah jadi dua gitu kan ini percobaan pakai tutus bambu tadi di sini jarumnya dilepas nah kena tangan lah kreatif banget kan bokku pakai jarum peniti ya kita liatin dulu ya guys contohnya kayak gini nanti kita bantuin <laughs> kalau udah selesai susah banget ya guys berat loh Thank you.

potong ini kelebaran berarti ya buat kupat enak nih oh buat nyambung pakai jarum yang tadi jarumnya belum dilepas tuh mbak ini guys udah jadi kan banyak banget jadinya ada satu, dua, 1, 2, 3, 4 25 guys satu ikatnya ini ada lima. biji ya ada lima. jadinya ada 25 tadi bikin satu kilo ya mbak oke kita masak tungguin sampai matang guys